Наша пресс-конференция достаточно на актуальную тему, потому что те истории, которые сейчас происходят с добровольными, э, вернее, с бойцами, которые добровольно пошли первоначально защищать Украину, они не совсем э, соответствуют тому восприятию, которое есть, и законодательство Украины, по всей видимости, не готово отразить те случаи, которые э, происходят на войне. Поэтому об этих историях и не только Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, и Геннадий Токарев, это адвокат э, Юрия Гукова, насколько понимаю, который сегодня представляет интересы его в суде, тоже Харьковская правозащитная группа. Дякую. Доброго дня всім. Е, Ми дякуємо вам за участь у нашій прес-конференції точно е, розповісти про справу Юрія Букова і про її перебіг, оскільки наш погляд, те, що відбувається в цій справі, є абсолютно ненормальним. Ми роздрукували е, дуже коротку інформацію про Гукова. Ті, хто її ще не отримав, її можна взяти на столі. Е, дуже коротко повторю, що Юрій Гуков е, йому 43 роки. Він професійний журналіст і доволі відомий. Він був, зокрема, е, спецкаром дзеркала тижня по Донецькій Луганській області декілька років. Він працював у багатьох луганських газетах Волчевських телекомпаніях. Він є директором е, тижневика погляд і і, і, і керівником медіастудії Креатив. За фахом е, він журналіст і він закінчив факультет звукорежисури е, у Петербурзі. Був активним учасником Євромайдану, ще до того був у виборчих комісіях е, ну, різного рівня на всіх виборах. На останніх виборах у 2012 році він був головою окружної виборчої комісії у Красному Лучі. І на початку травня він був одним з перших п'яти людей, які заснували батальйон Айдар. Він там пробув три місяці, був змушений піти, оскільки був в конфлікті, вступив у конфлікт із комбатом цього батальйона Мельничуком у зв'язку з тим, що Мельничук е, Ну, Фактично, як стверджує Юрій, захочував мародерство. Е, там було нормою катування полонених. Юрій виступав проти цього е, і намагався припинити ці катування, викликати швидку і і, і, і за це сам був заарештований в Адарі і потрапив е, до підвалу, звідки його з великими труднощами діставали. Ну, Після того він е, деякий час там, шукав роботу, потім приїхав в Харків і почав працювати як журналіст у нашій організації у ХПГ. Ви можете на сайті знайти сліди його діяльності, його статті. Крім того, він е, створив і вів наш відеоархів, дуже багато їздив в зону АТО. І е, можна сказати, що він був дуже сильно вражений загалом цим конфліктом і тим, що відбувалося у його рідних місцях. Крім того, е, цей конфлікт прийшов через його родину, оскільки він сам пішов до, до Айдару, він є український патріот. Був ще на Майдані Помаранчевому у 2004 році, е, у 2014 році, а його дружина е, Анна, також журналіст, також добрий журналіст, але вона була прихильницею Новоросії і е, в них, в них троє дітей маленьких. Він намагався вмовити її покинути Алчег з дітьми, але вона залишалася там, а потім стала прес-секретарем Мазового, який був камбригом бригади Призрак. Він був розстріляний 23 травня цього року і разом із Мозговим загинула дружина Юрія. Він був дуже сильно пригнічений цією вісткою і е, почав проводити власне розслідування. Він дійшов до висновку, що це було замовне вбивство і що його здійснював російський спецназ. І коли він прийшов подавати заяву про вбивство дружини, його забрали разом з заявою. Це було 23 червня. Бо виявилося, що за старим епізодом, який відбувся 4 червня минулого року, проти нього і інших е, бійців Айдару Е, було розпочато кримінальне провадження із звинуваченням у злочині розбій е, за попередньою змовою скоєної групою осіб. Це частина 3 статті 187. Він був в розшуку, хоча шукати його було дуже просто. Наш сайт всім відомий, в тому числі в МВС, його знайти це ну, навіть надто просто, я б сказав би. Ну і тим не менше це тривало певний час, і поки він сам не приніс заяву про вбивство дружини, його ніхто не чіпав. Тут його затримали. 25 червня виявилося, що справу забрала у своє провадження Генеральна прокуратура, тому е, питання про санкцію е, про запобіжний захід вирішував. Печерський суд і ніхто інший, як сумнозвісна суддя Оксана Царевич, нам добре відома, яка за три хвилини відеоконференції, нічого не спитавши, нічого не з'ясувавши, не оцінюючи ризики, нічого, повністю порушуючи е, КПК, за три хвилини вирішили його утримувати під вартою до 8 серпня, ну, точніше, до кінця доби 7 серпня. Ми вступили в цю справу. Ми запросили адвоката у Кровому розі, оскільки розслідування цієї справи передали чомусь е, військовій прокуратурі саме в Кривий Ріг. Юру, відповідно, перевезли в так званий бублік, так називають сезон номер 3 у Кривому розі, оскільки він має форму бубліка. Він там зараз перебуває, йде слідство. І е, там адвокат працює е, в межах слідства, а апеляційну скаргу ми подавали у Київський міський апеляційний суд, оскільки ми скажемо постанову Печерського суду. І е, тут ми запросили іншого адвоката працювати, бо одному адвокату на два міста важко впоратись. І ми стикнулися з тим, що тривалий термін за місяць ми так і не змогли провести апеляційне засідання, апеляційне провадження. Було чотири засідання і його в п'яте перенесли на 5 серпня на 16.35. Перший раз не було справи і ніхто не подбав про те, що був обвинувачений. Ну, Суддя м'яко дорікнув прокурору, що так не можна перенесли на тиждень і сказали, що буде, е, має бути справа і має бути телеконференція з іскровим Флохом. Другий раз не було зв'язку з СІЗО, і тому е, і прокурор і адвокат сказали, що для забезпечення права на захист необхідно, щоб був обвинувачений перед судом. І суддя запропонував його привезти, доставити в Київ і запропонував термін 6 днів для цього. Прокурор сказав, певно, так, ми це зробимо, ми це забезпечимо. Хоча е, будь-кому, хто е, близько стикається з цим питанням, знає, що щоб доставити із, із Криворога до Києва е, в'язня, треба мінімум дві доби. Одна доба, щоб його перевезти в Дніпропетровськ етапом слідчий ізолятора, друга, щоб із Дніпропетровська в Київ потрапила. Ну, Тим не менше, було сказано впевнене, це було два прокурори. Один прокурор з Кривого Рога, другий з Генеральної прокуратури, що доставимо все. Ну і ми так. Взагалі загальний настрій суду, немов був таку, такий, що всі погоджувалися. Ну так, таке було відчуття, що справа дивна і така ситуація нестандартна там, і так далі. Але втретє, Юрій Гуков не був доставлений до суду, і прокурор сказав, що те, що ми знали заздалегідь, що щоб доставити в'язня, треба два тижні, і раніше 8 серпня його доставити не можуть. Після чого суддя знову дорікнув прокурору, що він цього раніше не знав, хіба і знову переніс справу. Цього разу вже на 30 липня. 30 липня була телеконференція. 30 липня був адвокат, прокурор, всі були. А я ще хочу сказати, що я вже в першому засіданні заявив, що я хочу взяти Юрія Гугова на поруки, бути поручителем за нього, віддав усі документи відповідні. Тому я приходив на всі засідання, спеціально їздив до Києва, щоб бути на цих засіданнях апеляційного суду, які зривалися. Ну і тут, ну, мов би, все йшло, так би мовити, як як має бути. Були заслухані прокурор, адвокат, обвинувачений, спитали мене, чому я його хочу взяти на поруки, чи знаю я про відповідальність там, і так далі. Я розповів обставини в сімейні Юрія Гукова, що троє неповнолітних е, дітей лишилися без батька і матері, зараз перебувають у, у дідуся і бабусі. Це батьки матері в перевальному. Причому ці батьки не отримують пенсії і утримувати трьох дітей їм дуже важко, це зрозуміло. А дітям треба в школу йти, ясно, що що це треба робити в Харкові. Коротше кажучи, все немов би йшло так. Е, коли питали прокурора, так судді ставили питання, як він ставиться до того, що діти без батька, без матері, чому він наполягає на продовження утримання під вартою. Складалося враження, що судді, так мовити, підтримують цю ідею поручительства там, і так далі. Як несподівано в кінці поставили питання до прокурора. Чи знає він зміст частини 4 статті 194 Кримінального кодексу? Він судорожно почав хапатися за КПК, шукати цю статтю, читати її. І йому сказали, ви не читайте, ми її знаємо. Ви прочитаєте для себе тільки частину 4, а не спочатку. Він все все одне її прочитав вголос. Ну і там було сказано, що всі дії проводяться в межах кримінального провадження. Його спитали, коли було подовжене терміни кримінального провадження. На це питання прокурор не зміг відповісти. За нього відповіли судді. Кримінальне провадження було відкрите так давно, що воно е, було подовжено до 5 травня, і в матеріалах справи нема документу про те, що терміни кримінального провадження подовжуються. Ну, це взагалі, е, ми в залі суду просто були в шоці повному. Я вперше таке бачу, щоб цього не було. Е, мені е, важко собі уявити, що Генеральна прокуратура не дбає про те, щоб подовжувати згідно до закону терміни кримінального провадження. Ну, прокурор м'явся, жався, говорив, та ні, воно є. Та, ну, Коротше кажучи, що там було незрозуміло, судді його знову полаяли і дали йому 5 хвилин, щоб він знайшов цю постанову. Перерву об'явили. Після перерви, морально ну, вона була більше. Він сказав, впевнено, що постанова є, але в правовому розі, що її не привезли. Що він просить перенести суд ще раз. Ну, судді його знову полаяли, сказали яке становище ви виставите суд, і перенесли справу в п'яте, на 5 серпня. От я особисто вважаю все це просто, знаєте, такою грою, яка має на меті одне не дати провести апеляційний розгляд нашої скарги. Просто не дати його провести. Е, п'ять разів перенесли за різними приводами. І е, тепер а далі, е, оскільки 7 серпня ввечері спливає термін е, утримання під вартою, за 5 діб до цього має бути е, ЗКПК постанова слідчого про те, що буде далі. І ми знали, що слідчі слідчі хочуть продовжувати слідство. Тобто було зрозуміло, що, мабуть, до 5-го буде вже суд в Кривому Розі про подовження термінів утримання під вартою, про подовження терміну зарубіжного заходу утримання в СІЗО. І ну, так, як ми гадали, так воно і сталося. І вже в суботу слідчий повідомив адвоката в Кривому Розі про те, що е, у вівторок, 4 серпня, буде судове провадження. А на дві години пізніше, в суботу, знов-таки в вихідний день позвонив суддя і сказав, що це буде о 15 й годині завтра. Тобто, якщо завтра буде подовжений термін утримання під вартою Юрія Гукова в СІЗО, наше апеляційне провадження втрачає сенс, оскільки немає предмета розгляду вже. Ухвала Оксани Царевич вже, так мовити, немає сенсу, оскільки буде вже інша ухвала. Але що цікаво, що слідчі просять подовжити термін утримання під вартою в СІЗО всього на один тиждень з 8 до 15 серпня. І це при тому, що ми знаємо, що слідчі дії, які намічені, неможливо виконати за один тиждень в цій справі. Потрібно як мінімум ну, три тижні, не менше. Це дуже добре треба працювати, щоб все це зробити три тижні я ставлю питання собі, навіщо це роблять? На один тиждень, щоб, а потім ще на тиждень, потім ще на тиждень, в Кривому Розі, близько, він тут, привезли, продовжили. І У мене одна відповідь на це питання, що ж знов-таки не дати нам подати апеляційну скаргу і встигнути її розглянути. Бо за тиждень це дуже важко зробити. От такі ігри прокуратури обвинувачення судом проти нашого працівника проти журналіста, вони, ну знаєте, це просто це виглядає. Е, у мене слів немає навіть, як це назвати. Це неподобство. Тому ми вирішили, що в нас немає іншого виходу, як не сподіватися вже тільки на суто правові заходи, а перейти до заходів публічних. І ми е, проводимо сьогодні прес-конференцію, завтра ми пікетуємо Генеральну прокуратуру. Я поїду знову в Кривий Ріг і буду намагатися взяти на поруки його там. Цей пікет буде без мене, на жаль, в Києві. Післязавтра ми проводимо прес-конференцію в Києві з цього приводу. Е, я піду на особистий прийом до Генерального прокурора, до головного військового прокурора. Я цього так не залишу. І хочу сказати, що цей безпреділ треба закінчувати. Бо взагалі, ну, я так розповів обставини цієї справи так детально, щоб ви зрозуміли, що відбувається в нашій країні. Якщо на це подивитися, якщо вийти за межі цієї справи, а подивитися більш загально, то можна зробити висновок, що патріотам, які пішли захищати які пішли захищати свою країну рік тому, вони отримали за це тюремну розплату. Ось що. І ніяк інше це назвати не можна. І е, е це ганебно, і е, це не може не дратувати і суспільство і всіх нас, цей наїзд на добровільців. Я розумію е, певні мотиви е, цих дій. Справді, е, певна частина цих добровольців сьогодні вони не всі є е, е, у, у частинах чи військових, чи МВС, чи чи інших. Тобто сьогодні озброєна людина має бути в якомусь державному органі, це правильно. Треба припинити незаконний обіг зброї, це правильно. Треба припинити залучення цих добровольців до різних сумнівних оборудок, те, що ми бачили в Мукачево в інших місцях, це також правильно. І ці дії держави не можна не підтримувати, тут я цілком згодний. Але знаєте, ця кампанія вона приймає якийсь дивні, дивний такий е, е, вигляд, коли е, під цю е, роздачу потрапляють люди, які ну, насправді дуже далекі від цього всього, по-перше. По-друге, самі виступають проти цього всього, як наш е, товариш Юрій Луков. І по-третє, е, ну, абсолютно незрозуміло, чому саме їх притягають до відповідальності, оскільки е, мотиви і підстави для притягнення до відповідальності дуже є сумнівними. Тут я хочу передати слово адвокату Токарєву, який вам е, пояснить просто, в чому, на наш погляд, полягає необґрунтованість кримінального переслідування. Юрія Гукова, нема там розбою ніякого, так попросту кажучи. Не було там розбою. Будь ласка. Добрий день. Ну, По-перше, я хочу уточнити, що я ще не був адвокатом у справі, а ну, лише намагаюся завтра це зробити. І, власне, це пов'язане з тим, що із справи Гукова зробили якусь справу. ну, загальнонаціонального масштабу, враховуючи те, що сказав Євгеній Захаров, що Гукова <clears throat> переслідує Генеральна прокуратура, розслідування проводиться у Кривому Розі, затримали у Харкові, апеляці... Е, запобіжний захід обирав Печерський суд міста Києва. І апеляція мала бути у Києві відбуватися. А зараз ну, вже десь тиждень або більше була зміна слідчого, і зараз новий слідчий, який, ну, за моєю інформацією, лише два тижні як взагалі працює слідчим. І це дуже дивно, якщо вже така ну, така важлива справа. Ну і власне тому ми теж е, маємо вживати якихось адекватних і правових заходів, тому що невідомо, коли, куди завтра вирішить генеральний прокурор або головний військовий прокурор. Е, направити цю справу для розслідування, щоб його було важкіше захищати. Щодо самої кваліфікації дій, Звичайна подія була, яка стала приводом ну, для кримінального переслідування. І е, підозра, ну, хто знає, це зараз зветься повідомлення про підозру, вона була складена за статтею 187, 187 частиною 3 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений е, з проникненням, поєднаний з проникненням у житло. Ну, а за фабулою справи, ну як це написує прокуратура, е, це був розбій, вчинений трьома особами, одним із е, яких був Юрій Гуков. І, Власне, це всі вони е, бійці Айдару. І ці два два, два інші учасника цих подій, а вони дійсно прибули до до квартири особи <coughs> і намагалися за вказівкою, ну, звичайно, за усною вказівкою командира батальйону дуже відомого Мельничука, ви знаєте, е, доставити цю особу, яка за відомостями, які були в батальйоні, здійснювала антиукраїнські дії. Ну, Простіше кажучи, він участвував у побитті українських активістів. Ну, Це вже в зоні АТО, розумієте, і там дуже ну, різкі, різке розділення поглядів, воно висловлюється в дуже різкій формі. Е, і на на місці ну, вони прибули до цієї квартири. І, власне, Юрій Гуков, його роль, ну, навіть за версією обвинувачення, вона вона була ну, такою, що навіть неможливо сказати, що ж він там робив. Простіше сказати, що він не робив. Він зайшов разом з цими двома своїми товаришами до квартири. Е, да, В нього була зброя, автомат, ну, тому що вони всі ходили в той час зі зброєю в тому районі. ну і Напевно, і зараз так роблять. І він став біля дверей у прихожій. У прихожому приміщенні цієї квартири вона дуже велика квартира. Я бачив цей план квартири, це підприємець, ну, напевне, 100 квадратних метрів, багато приміщень. І він взагалі-то не бачив, що там відбувалося. У справі є е, два два інші підозрювані, а двоїм цим теж була висунута підозра, вони е, перебувають у розшуку і вони не затримані. Ну, Гуков, власне, сам прийшов до органів, ну, як це казав вже Іван Єфимович. Е, от. І у справі технічно є показання з доказів, які якимось чином ну, вказують на думку обвинувачення на причетність Гукова до цих подій і власне до розбою, е, це показання самого Юрія і показання потерпілих. Це хазяїна квартири і його дружини, які перебували ну, в квартирі в цей час, це був нічний або переднічний час. І дійсно е, інші два учасники, ну, вірніше, один з них е, забрав ноутбук телефон, мобільний телефон і фотокамеру, ну, фотоапарат цього, цієї особи, яку їм наказав, ну, можна так сказати, наказав Мельничук доставити до, до батальйону в зв'язку з його е, антиукраїнською діяльністю. І, власне, всі ці три речі, які технічно, ну, звичайно, вони є майном, вони і містять ну, можуть містити інформацію, яка була їм необхідна. Ну, для... Звичайно, це не можна казати, що це були законні дії, і і сам Гуков так не каже. Але ж <clears throat> ми кажемо про це, що розбій це корисливий злочин, метою якого і мотивом якого є заволодіння цим майном. А е, у показаннях потерпілих, ну, є показання Гукова і потерпілих, дружини дружини е, хазяї, власника квартири. Е, міститься така інформація, що коли один із них забрав ноутбук, він пішов на кухню і став там шукати, ну щось шукати. Ну, тобто, власне, не йдеться про ну, про викрадення майна як таке. І всі ці три речі були лише для того, щоб е, ну, якусь інформацію забрати. Да, ця особа, я маю на увазі власник квартири, був побитий, його побив інший е, інший з бійців Айдару, який був у квартирі. І і після цього, е, ну, звичайно, дружина підняла галас, це було чутно сусідям, і е, Юра Гукав, ну, є його показання про це і це не заперечують потерпілі. Він намагався припинити це побиття, і власне він ну, він дуже сильна і ну, така могуча людина за, за статурою. Він витягнув цього цього свого товариша, і вони, ну, можна сказати, убігли із квартири, тому що це вже був галас, вони власне намагалися забрати. Тобто гукав. Ну, я як адвокат, ну, звичайно, це моя думка, це не думка суду або прокурору, але ж він не зробив жодної дії, яка є, складає об'єктивну сторону злочину, ну, передбаченого як розбій. Тобто він не застосовував насильство, е, він не погрожував насильством, він не вимагав віддати майно, він не відбирав це майно, він взагалі-то нічого не робив, крім того, що простояв біля відкритої двері цієї квартири. Е, потерпілих, е, потерпілі дали показання, вони навіть двічі дали. І ну, за моєю інформацією, я мав доступ до копій матеріалів справи. Е, нічого, жодних претензій до Гукова в них немає. Немає свідчень двох інших підозрюваних. Тобто технічно є лише показання Гукова і показання потерпілих, за якими Гуков не зробив того, ну, в чому його інкримінують, ну, власне, у складі е, групи осіб за попередньою, за попередньою змовою. І, власне, це одне із головних місць ну, для того, щоб е, ну, в теперішній час навіть не, не, не для того, щоб заперечувати обвинувачення, а для того, щоб змінити запобіжний захід йому. І, власне, це було б центральним місцем у суді, але ж, як вже було сказано, що ну, адвокату і Юрію Гукову не не надали можливості реалізувати це право. Хоч, Хоча вони це і сказали, але реально воно нічого не не призвело, тому що не було судового рішення. Суд не розглядав це, тому що суд розглядає це лише в нарадчій кімнаті. Ви розумієте, що там слухали судді під мікрофон, це ще далеко не закінчення судового розгляду. І от виходить, що протягом вже ну, 25 липня, е, е, червня його затримали. Були формальні слідчі дії, останній його допит, тому що більш нікого не, ну, з цих підозрюваних не, немає можливості допитати, був 17 липня і все. І от питання, що робить досудове слідство? Да, в показаннях Гукова є ця інформація про те, що саме Мельничук дав їм вказівку. І якщо вже нема цих підозрюваних, залишається лише один Мельничук, як особа, яка мала бути свідком у цій справі. Ну, на мою інформацію, е, Мельничук не був допитаний. І тому я вже не як адвокат, а як людина, я поділяю думку Євгена Захарова про те, що, звичайно, це все якісь ігри з цим призначенням прокурорів призначенням підслідності справи, з е, особистим контролем Генеральної прокуратури і таке інше. І Власне, жодної жодної дії, яку мав би вчинити суд, я маю на увазі апеляційний суд Київської області, тому що суд, ви всі знаєте, що він має робити. Він зобов'язаний судити, а не ходити біля судових процедур, якимось чином намагаючись уникнути при ухваленні рішення тому, звичайно, що така е, така ситуація, коли е, апеляційна скарга адвоката на ну, на ухвалу про е, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, е, вона не була протягом майже місяця розглянута, ну а фактично більше місяця, якщо до 8, до 8 серпня рахувати. Звичайно, це прямий, пряме порушення закону. І це і порушення Європейської конвенції, тому що фактично особа, е, щодо якої має бути переглянутість законність е, ухвалення рішення про обрання найбільш суворого запобіжного заходу, це не було зроблено. Ну і все. І у всякому разі, головуючий в судовому засіданні мав би вжити заходів, щоб це було <laughs> ну, відбулося на на другий раз, але не на п'ятий. Ну, власне, коротко про те, що якби, правова кваліфікація ну, з нашої точки зору про ці події. Дякую. Да, э, я хотела бы сказать, что у нас есть а, на связи адвокат э, и правозащитник из Луганска. Вот, он следит э, за ходом, а, я поменяю место дислокации, за ходом события этого дела. Игорь, вы нас слышите? Раз, раз. еще раз попробуем связаться, но вы говорили, что эти э, случаи против добровольцев, они не единственные. Не единичные, да. Не единичные. И то, что э, произошло с э, Юрой Гуком, э, это продолжается э, и с остальными и э, насколько уголовное законодательство, которое применяется в обычное, ну, скажем так, в мирное время, оно применимо в э, конфликте военном. Там совершенно абсолютно другие условия. Я понимаю, что вы, как юристы, не можете говорить о том, что а, тот человек, к которому пришли добровольцы батальона «Айдар», для того, чтобы проверить, проверить информацию, а предварительная информация была о том, что он Э, сведения передавал э, российской стороне, поэтому проверяли и ноутбук, э, и телефон, и вообще к нему поэтому пришли. Не из-за того, что он пророссийски настроен, а потому что он конкретно передавал информацию. И как в, в этом случае человек, который работает откровенно против Украины, а к нему пришли люди, которые добровольно пришли защищать нашу страну, как, э, я не знаю, в этих, что нужно законодательно оформить для того, чтобы эти дела э, адекватно рассматривать э, согласно ситуации, которая происходит? Ну, видите ли, я считаю, что вот те действительно нарушения закона, многие нарушения закона, которые были тогда допущены в тот период, были связаны с отсутствием правовой квалификации тех событий, которые тогда происходили. Ведь э, у нас не было введено военное положение, не было введено положение чрезвычайное. Дерогация появилась гораздо позже, с большим опозданием. То есть имеется в виду закон э, об отступлении от необходимости исполнять Европейскую конвенцию, ее некоторые статьи. Э, с большим опозданием, то есть этот период ей не, э, не был охвачен. Поэтому получился правовой вакуум, когда реальность требовала каких-то действий, связанных с защитой территориальной целостности, государственности, людей, которых там преследовали. А делать это в рамках существующего закона просто было невозможно. И поэтому сейчас так много таких дел, ну, я вот знаю более десятка дел, где обвиняют в разбое добровольцев. Хотя на самом деле вот, цели, э, крысной цели захватить чужое имущество, его использовать для себя у них не было нигде. Это же, надо устанавливать. И поэтому такая, такая квалификация сегодня, вот тех эпизодов, которые были год назад, она выглядит, ну, на мой взгляд, очень странно. Понимаете? Я понимаю э, цель этих действий, сделать так, чтобы такого не было сегодня, но так гораздо более естественным было бы э, уголовное преследование тех, кто, э, кто совершает преступления такого сорта сегодня, а не год назад. Угу. Когда был действительно ну, в общем-то, определенный, определенный правовой вакуум. И просто невозможно было, было выполнить законодательство. Мне могут возразить, что они не имели права задерживать. Ну, это, по сути дела, задержание, им было поручено человека задержать и доставить в отряд. Вот. И поскольку они не имеют э, полномочий задерживать, такие полномочия имеет только милиция, только на основании решения суда, то это действия были незаконными. Но, ну, во-первых, они его так и не стали задерживать. Вот, то есть там не было э, как такого незаконного задержания. А во-вторых, ну как можно было всерьез в то время, в начале июня, говорить о том, что вот они туда зашли, вызвали милицию, и милиция по их указанию, там, по их просьбе задержала этого сепаратиста, когда все хорошо знали, что милиция, наоборот, и Донецкая, и Луганская, и СБУ, и милиция предают Украину и, и, и переходят на другую сторону. Какой же смысл было вызывать милицию с этой целью? Совершенно было понятно, что это ничего не даст. Ну вот, э, вот так я вам могу mm видеть. У нас на связи Игорь Чудовский, вот мы как раз имеем честь его видеть. Игорь, э, вы нас слышите? Алло, алло. Игорь, вы нас слышите? Алло, как? Да, слышно, мы теперь слышим вас. А, вы следите, вы луганчанин, вы правозащитник, вы следите за ходом этих событий. А, как э, вы, как луганчанину, э, что вы можете сказать Э, Как в этой ситуации быть? Как защитить своих же, которые свою же землю пришли защищать? без его задержка? Что? Минута. Плохая связь. Не имеет смысла. Может, громкая связь телефона и микрофона? Давайте попробуем, да. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Сейчас мы попробуем связаться посредством телефона. Может, мы пока ответим на вопросы журналистов? А Тут как-то так. Уже обещает четверти час. А? Да, сейчас мы... Э... Есть вопросы? алло, алло, скайп, э, что-то у нас... Э, я не знаю, что-то у вас какие-то помехи там идут. Вот. А, поэтому мы сейчас, э, если можно, вы выключите все средства, те, которые аудио, да, ну, какое-то отражение идет, а мы э, сможем телефон на громкую связь поставить, и вы ответите. Угу. Да, так будет нормально. Ага. Да, я вас слышу. Хорошо. И мы вас слышим теперь хорошо. нет, ну зачем, мне так слышно. Нет, скайп э, очень плохо, звуков мы вообще ничего не слышим. поддержку Юрия Гукова. Приглашаем вас тоже поучаствовать. Спасибо большое. спросить, отслеживает ли ваша правозащитная группа это дело и ну, как вы будете принимать участие? Да, ну, у меня конкретно Михаил Ружанский, но там их 11 человек. У всех разный вклад в то, что, в чем их обвиняют. Знаете, нам, к нам не обращались, мы просто не знаем об этом деле. Если обратятся, будем думать, чем мы можем помочь. Ну, у нас очень много обращений самых разных, и отовсюду, по всей стране, не только в Харькове. Вот, а так что, что не, да, очень просто, у нас, у нас приемная работает. Нет, но ну, это достаточно, чтобы я обратилась, или ну, это нужно, чтобы подсудимый обратилась? Не, ну, подсудимый сейчас где находится? В СИЗО. В СИЗО, да? Ну, его родные. Он харьковчанин? Михаил Качанин. Ну, неважно, кто-то из его друзей, если вы его знаете, вы, ну, вы можете обратиться, пожалуйста. Вы должны прийти написать заявление к нам письменное. Мы работаем по письменным заявлениям. Изложить обстоятельства дела, что ему предъявляют, ну, в общем-то, дать документы, которые у вас есть. У него есть адвокат? Да. Ну, если есть адвокат, не очень понятно, где наша роль на данном этапе, понимаете? Ну, в общем, э, тем не менее, э, можете, конечно, обратиться, прийти, рассказать. Мы посмотрим, что мы можем сделать в нашу приемную. Пожалуйста, еще вопрос. Если нет вопросов, спасибо большое. Просим поддержать и Юрия Гукова, и всех добровольцев, которые пошли, э, а, несмотря ни на какие собственные обстоятельства защищать страну. Вот. Единственное, пару уточнений. Э, действительно, дети Юры находятся сегодня на оккупированной территории. Это Перевальск, а, недалеко от Волчевска, э, недалеко от того места, где погибла их мама. Вот. И действительно, дети сейчас без двух родителей. А, мы разговаривали с Юрой до того, как все это произошло, и э, он очень хотел забрать детей сюда. Вот. И ну, хочется верить, что и, он, и с ним будет все хорошо, и с детьми. Вот. Поэтому просим поддержать и информацию распространить ну, в тех источниках, в которых э, возможно. Может быть, общественное такое мнение, оно приведет к тому, что суды будут плоскости военного конфликта это все рассматривать, а не просто как обычные уголовные Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, Спасибо большое да, за пресс-конференцию. Мы будем а, следить за этим делом. И, в принципе, если будут подобного характера дела, то... Ну, спасибо. Спасибо.